Said I can't look down cause I'm afraid to fall When I'm up so high there ain't nothing at all When I'm careful, careful on slippery streets When it comes to love I can't believe No nie bądź taka tajemnicza. Opowiem ci, jak wrócę, okej? chodzi o Maxa i twoją siostrę, bo słyszałam, że się koło niej kręci. Sama poprosiłam go o przerwę. Poza tym Beata bardzo źle to wszystko znosi. <laughs> Wykorzystuje sytuację. Lepiej powiedz, czy gadałaś z Danielem. nie było okazji. Serio? Tak, to było miłe. To.